C'est fini, boy, c'est fini. What the Millionnaire. parking lay dem léegi jënd oto bu bees tax jël appartement woo gars yi ñëw si fii yow doy def ni ngeen di laxatoo dama leen di laaj nii yow lan ngay def ni lii mooy lan ça coûte pas cher ça coûte pas cher yow eh buli yegg si ay wax laa talul ci biti yéen yéen ñaar mer ngeen de tey moom lan la nañ wayal de Ya tap tap ya law law. yow léegi loo fi def. ah mais aw sama petite sœur ñu waxtaan nii ah. ma te gratin bi des na saf de xanaa toggoo ko. gratin rek lay def xam naa tey da ko rafet tuuti rek ana sable bi laa wax waay lay mooy mooy mooy bi ma demee refaana dama duggoon si bagage maajoor léegi bi mu duggee si bagage maajoor ma ne ma ne ko rafet na léegi bi ma ko ne rafet na après man ma jël ko bi ma ko bi ma ko jëlee après comme ça ngoon dem si àll bi ñoom ngóor léegi man ak Ngor ñu ànd ci àll wante jour boobu man man kase kase man maa duggoon ci àll si biir biir léegi bi ñu duggee ci àll ah après Ngor mu woo mu ne ma fii fii dafa timis wu àll bi wóorutul léegi léegi bi ma ne man tami ma tiit après après ah bi ma tiitee ma sànni ko. <laughs> oh joo. dafay jooy waa yow Não não burong né? Não Ano maragal na? Eh, bal joy. Dulo, kaya nga não ni? Lahi ba na maragal boy? Eh, gwa não noy wayaw. Ak man, tuti posible. Na ako zere. Mami, mo namin nekka mun nga li? Ma, so... É c'est é pas mal de. Ah, ah. Papungot mo na li yow. Ça coûte pas cher. Et ça coûte pas cher. ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. coûte pas cher. chargé. Je Je suis chargé. Je suis chargé. Je suis chargé. Je suis chargé. Je suis chargé. Je suis chargé. Moussa Faye Je sa chargé. Je Biram Penda Je suis chargé. Je suis chargé. Anamu, anamu, anamu, anamu, anamu. Mga inyaw. Kulo ka lahat dulu sa'yon. Oh. I? Eh! Ay, jember! Jadi cuma gitu dengan ini, cuma ini. Mayo, kifong ni Welko. Wow. Keleleleu nyari garanga periode nyo namun lah cum eh, eh. keleleleu nyari garanga periode nyo namun lah maggees no arier, maajo yow da ñuy jax sek yàlla wala ah ni ngay lois looy way kay jarul di dem lii tamit mun naa suur ah papa lan moo fi dudu sa baay day doxal daa jël ay am wax day rafet ni nga koy waxee ko defee rek laa ah ah ëw ah, oh, laa ah mais da ngay gaaw booy Eh, je l'ai apporté et eh, je l'ai fait. Wa Doudou lan moo xew. je l'ai apporté nee je suis le meilleur papa je l'ai fait je l'ai apporté le bac dagg naa ko d'office boot ko comme si. <laughs> bàjjen daal lii laa doon wax. ah jox naa la rànc eh, def ci essence nga di ko dawal di ko dawal di ko dawal jox naa la rànc def ci essence di dawal di dawal di Ale perja. Bucat nak cat Apa renalin Excusez-moi. excusez ala desa ok wërsëg seen wërsëg seen ñàkk wërsëg kaay ku ñàkk wërsëg sa baay amuroon sa de ñàkk wërsëg kaay yee baax na bon apparemment yéen a ngi añ bon appétit duudu kaay añ merci man damay dem lakk rose lu ti ngaa ñëw añ sa lu fa xew comme sama pak bi da ngeen ko jël à la légère sama pak 2020 bi defoo leen ko dara man xam naa la am te pag bi dama si sonn échec sama pak ngeen jël pag def ko ligue des champions ren ma am bac bi ngeen bëgg ko def ko nawetaan moo ko nangu doo bàyyi sa dof dof bi dañoo añ en tout cas li ma di wax nii yëg ngeen ko ku ko na xaar sama snap te el capo bu ñëwee na si jot en plus maman ñu nekk si kër gi man aw ma am bac mais yenn stress yi ñëw tegu sama kaw encore ah ay papa yoo xam ne sa doom tekki na bon di la may ngay siisu pour lan lan ngay siisu xam nga lu la bëgg xamal duudu duma sa moromu bàyyi jërëjëf après maman tamit bu leen fàtte jigéen ñi ku si xeesul da ngaa ñuul te ñëpp rafet ah. waaye yow tuuti mi dafa dafa la la moo ko jot. ni mu ko mel tuuti yow waaw na bi. et eh, Alima je te présente Amina ma nouvelle copine te du caaxaan nag moo fi ne. xawoon naa dinaa fi andi doomi personnalité rek. yow li dafa fees. yow tuugal doomu tërëmp laa fi indi. leer laa eh, xam ka de li mu wàcc ma jaaxal rek. order. ah Doudou man de su ma doon yow nga def ndànk baax d'autant plus que gisuma lan moo war a tax ngay daw tu as plein de choses devant toi am nga yeneen priorité tamit donc rien ne presse. bah je t'aime aussi hein. <laughs> arrête. Euh. c'est terminé entre vous deux. mais papa yow mosoo ñu yaree nii tu nous as jamais éduqué comme ça papa ah li ñu yàgg jàngal suñu àdduna mooy koo bëgg ma may la ko ñu ñëpp benn lañ ak mënti ki si mais papa mami bu ma nit may nga maintenant que c'est à mon tour je suis obligé de faire une exception à cette Tu n'as absolument rien compris. exception papa ma ne seen diggante ak xale bi mënul ak Amina. je suis désolé papa mais je te comprends plus. T'es connu, c'est impossible alors. tu m'as bien entendu. ma doon xalaat nan laa ko war a mun a waxee papam bu fi ñëw loolu moo tëjoon sama bopp bi nga ko suba merci beaucoup papa ça fait vraiment plaisir yow tamit du dañoo toog tonga añ ami sama papa moo toogoon en fait sama famille yëpp ya, toog papa Amina ñeu annulé ni ni ni daf may tiital li c'est inquiétant en fait. wala léegi boo imprévu nak lolu ça arrive à tout le monde yo tey nga aaj. là moom tu as parfaitement raison quoi et je te promets un truc man ko naa si jóg quoi. moom maa la ko tegal check dom day jogay ay portugais ay portugais lek xuñ. <laughs> daf mel da nga koy copier de comme ça nga mën a togg li fi toggoon daal dolli épice bi tuuti rek leer li dolli la en plus amina moom lu fi def rek ko fay ah kon yow arôme bi nga jël amit yow boo fi toogee du naqari dañ laa war a rey ndax aram si masi moom day dem sax bay togg yow aram rek mu togg yow tey moom pas droit à l'erreur s'il vous plaît sama yaay ragalul nag mais sama papa ndekete lu mu nekk ci kër gi di yaru yaru ndekete fitu bàll gii setul woon dafa fompoon naa côté bi nag génnal bi de côté bi dama fompoon eh génn si biti ah salut salut mes amis mes amis mes amis snap mes amis famille hein